Tuh gue gue agak susah dapat flownya tuh gue coba nyanyiin terus. Eh, geser dikit lah. Nah ini. Jazz. Jadi baling-baling bambu, baling-baling bambu. Eh kurang lu juga nyanyi dong, kurang anjing lah, lu bohong. Katanya ih, tadi gue butuh nada apaan? Eh, didorong lagi gak tuh? Sasi, aku dorong-dorong. Kurang nyanyi lah. Guys, nanti aja di momen-momen penting. Alah. Alah sih ya. apa tuh? penting ya saat Alah. saat ini selalu penerimaan UTBK. <laughs> Waduh. Waduh. Gece. Iya, tuh, tuh. Aku aku di sini padamu. Eh. Sekali lagi padamu ku bakal Rindu yang kau pesan untuk Aku di sini untukmu. Wait. Hmm. Kau lagi untukmu. Percayalah lagi kau hendak ini Rasa-rasa sih? Ya, ada ah, ganggu, ada ganggu. Ah, suto lah, pergilah. <laughs> Apa gimana sih? Gimana sih? Gimana gimana? Gimana? Alalah. cinta. Eh, itu gua takut enggak kakak kayaknya. Kayaknya apa ya? Enggak bukan lagi, gue takut teriak-teriak yang malam-malam Oh iya, dimarahin Iya, tadak gue coba ntar ya merasakan makan bubble gum. Hmm. Aku merasakan iya. getaran. yeah. Getaran Kamu teriak, kamu teriak Ditahan, ditahan oh. Mencintai seperti ku mencintaimu Ya ada lagi Ya anjir padamu satu lagu full gitu loh ini potong-potong nih Enggak, Mas saya, Mas saya gue takut teriak-teriak. Ini ya. aja lah. Pelan-pelan aja, udah, pelan-pelan. Lauf aja udah. I like me better lah. Iya, iya. Apa lauf, lauf. Lauf. Bentar. Ah, no, no, no. Attaboy. To be young and love in the New York City. To not know who I am, but to know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and love in the New York City. Midnight morning coffee sitting through the hours talking. Damn, I like being better when I'm with you. I like being better when I'm with you. I knew from the first time, must stay for a long time, cause I like being better when I like you better when I'm with you. Mm-hmm. No, no, yeah. Mm-hmm, mm-hmm. di mana? ya udah aku lagi nemenin temanku nyawer. I don't know what it is, but got boleh sini nyawer di burger shot. this red to see you so the room you got no lagi ngamen-ngamen gitu guys jadi lagi nyawer kasih yang banyak something. Ah, murahan ngasihnya. Oh, <laughs> ini nih 500 nih. I like it better when I'm ya. Jadi iya, Uh, bentang-bentang habis ah, gajian nih, Sunto nih. Tuh. Super laptop gak tuh, gila. Pur, eh, kur, kur. baik-baik lu, kur. Banyak gua di Kur, kur. Satu kur, kur. Kur. lu pengen gua mati lagi, kur, kur. Ya, kur. aja radio 20 dulu baru. Radio 20 juga ada lebih tuh. Ya kan? Wah, parah sih kurus sih. Parah sih kurus sih. Sasi kalau mau bilang aja. Kur kur kur mau kur kur. Apaan lu? Enggak. Si parah sih asli parah sih. informasi Pak, kalau Bapak nggak tahu Pak. Lah, ya Mas, kan dia gitu dia. Di, tuh gue sabar lu. Tata sama yang dibilang AA. Oh parah sih. Falset aja, Adi. Parah sih kuro sih. 300 300 1,5 ada 2 setengah udah 21 tuh. Eh. Kurkur, kur parah sih. Tiga ratus mah receh doang di. Kurkur. Tuner laptop. Kur tuner laptop kur. Tuner laptop mahal banget itu kali. Hati-hati ya jangan sampai colong orang ya. Ini berapa lagi? masukin bagasi printit. itu. Satu koma lima. Eh masukin bagasi gua aja. Masih kalau mau bilang aja. Waduh, si itu sih kalau mau Wah. bilang aja katanya. Is, anjir, eh hmm. parah. Mentang-mentang di bilang kan kantong ada 50 juta ya ini. Kayaknya laptop gamer buat apa? Kok 50 sih, Pei? Jangan buka kartu, Pe. Sekarang lebih. Biar buat apa? meningkatkan uh, udah. meningkatkan Wah. performa kendaraan Anda. Ini udah <laughs> Oh, Wah. jadi gini Kuro, si Kuro nabung sih. nabung buat ini apa? ke jenjang selanjutnya. Waduh. Oh, nabung buat apa jenjang selanjutnya? Waduh. Gitu kurva tiga kurva eh, ini eh, gua anjir parah sih apa tadi ada lagu-lagu eh vodka pas lu nikah gue kasih eh, kecewa kur asli Bruno Mars Bruno Mars Mary nanti gua kasih kur kalau jalan lu nggak tenang ah gua juga Mary you eh Mary you Mary you oh, iya, Bruno Mars Bruno Mars ini vodka ini aja Brian McKnight. Woi, vodka. Apa yang ini? Yang oh, iya, intinya gali kah? apa? Frenem Night? Yang dari your Doctor dong. Iya, your Doctor. Oh, beda, beda, beda lagi Aku suka nah. yang itu. Online style. Time. Warrior Doctor. Make her mic win. Boleh sapi. Yang, yang itu aja Make Night, yang Make Night kan. Bebas, ya? bebas, iya, bebas. yang Mary Mary. Bebas, bebas yang lu pandai ya. yang penting nyanyiannya setara tim laptop. Waduh. Waduh. Wih, wih, wih. Ah, vodka nggak bisa kayak hmm. gitu. Vodka kencang doang. <laughs> Mau dibales tuh, mau dibales tuh. Oh, awas sih, kenok kita nih. Ayo, aku udah joget asik asik. Nah, dan dulu tuh. Oh, oh, oh. Bar, tel dulu, tel dulu. Dari lirik dia. Kok kamu ikut banget? Jalan kok lama-lama jalannya ke jalan nih. Wah, mobilnya. saya dia apa? Awas, iya, gitu gitu awas. Ya. Nih vodka, vodka enggak bener nih, vodka enggak bener nih. Aduh, tuh, tuh, tuh. Geser aja kali ya, geser dulu, geser dulu. Jangan-jangan. Kurang, kurang, kurang. Kurang, kurang tapi kurang keren. Kurang hebat yang struktur dong terstruktur yang iya, rapi yang rapi gitu. eh, dilingkarin aja likarin. kira penyebaran setan balapan kita pak pak balapan kita pak udah kuning kuning rambut sama merah wah anjir balap kak asik warna-warni. Pei, lu munduran Pei ngalangin gitar ya Pei. Ah iya juga ya ini. Eh salah, aduh. aduh. Desasi nggak apa-apa di mana aja. Ngalangin. Alah. Ah, Oh jadi tadi ini yang di itu? Hah? Difoto apa? Yang di yang di Twitter itu, Ve? Iya ini. Apa? Namanya Sasi. netizen, <laughs> Namanya Sasi. Liat, aku, aku lihat nih di Twitter. Calonnya Kuro di. Emang iya? Iya. Waduh. Tunggu aja oh, kalau selamat, selamat Kur. Belum. Oh belum. Oh ya orang soon, jauh. Soon, coming soon, coming soon. soon <clears throat> apa Sunto? Nah, ya, lu dong. Eh. Bentar, Ini too too soon yang mana? So, so I'm a bit nervous but Asik. today still yeah. aku Ini kayaknya on yeah, deh Iya yang ini Bear with me please if I take up too much of your time Seeing this box is a ring for you all day She's my everything no, know I know ah, ah, gak usah ikut, ah. Iya, ujungnya doang. apa aja, jelek nanti kalau lu <laughs> Very soon iya, Aduh anjing. <laughs> oh, <laughs> anjing nih harus subscribe. klik klik anjing. Itu. Tuh, bisa, bisa, bisa, ah? bisa, ya, bisa, Maksudnya biar gak teriak-teriak ya udah jelek banget kalau nggak track gue nih. setengahnya Setengah. Ya udah. Tipe suara dia begitu, Fe. Hmm, ya maksudnya dia lagi ini, dia lagi nggak mau bangunin orang. Bangunin orang atau bangunin orang? oh Bangunin orang? Bangunin orang ini. kalau kencang-kencang nanti kebangun. Kasih perban biar nggak lupa hati ya. So, so, so, so, so I'm a bit nervous, ah. but being it today Still not quite sure when I'm going to say So bear with me please if I take up too much of your time ah, That's it Seems boxes are ring for your oldest just my everything and all that I know is it would be such a relief if I knew we were on the same side. Cause very soon I'm hoping that I can bury you daughter and make her my wife. I wanna be the only girl that loves for the rest of my life. Wait, kancing anjing ini. <laughs> alive and gave him the best of me till the day that I died. Yeah. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride I ever seen. I can't wait to smile. And she walked in the eye on the arm that her father And today that Mary daughter She's been Ini gimana sih? Aduh ini She's been very Ya jangan gitu ya, gue nge-konsen aja <laughs> Gue nah, masih ini yang berlutut siapa? Yang berdiri siapa loh? Man, scared, scared to think what would happen if she never left. Sometimes you have been worried, or oh, you? the bomb you're treating her bad. I'm almost forced down and down so far. Bring <coughs> a better world. Ada apa, Del? Gak ada apa-apa my mind. I'm ready to start. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. Give her the best of me that I die. Yeah, I'm gonna marry you to the princess and make you my queen. She'll be the most beautiful bride that I ever see. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arms of her father. On the day that I marry your daughter. Udah lah, udah, udah. Anjing, goblok. Oke, okay, sorry guys, tadi gua hancur-hancur ini. Gua ada bingung flownya. Sorry-sorry, gua ngapa Thank you, thank you. Ya, acara selanjutnya lanjut, kita serahkan pada Gadi. forum. Apa? Oh, langsung ah. Oke. Okay. Untuk mengatakan sepatah dua kata kepada okay. Lah, kok udah anjing? Waduh. <laughs> Waduh udah, mau bubar, mau bubar, oh, mau bubar. Fucking hell, mate. Ah, oh, shit, uh, shit, shit. That's it.